Tervehys! Äh, muutama lyhyt sananen kunnallisvaaleista, jotta saadaan sekin homma pakettiin ja päästään jälleen keskittyyn päivän politiikkaan. Äh, Tämä video tulee ulos vaalipäivän vinkkelistä hieman myöhään, koska mä olin vuosittaisella miestireissulla poikan kanssa tuolla Varsovassa. Äh, samasta syystä myös nuo vaalialuspäivät jäi vähän ikävällä tavalla multa hyödyntämättä, mutta huoli pois. Oli meillä kuitenkin hauskaa sillä reissulla. Ensin ammuttiin tuli asseilla päällä ja sitten paukuteltiin jekkupatterilla naamari samaa tahtia. Nyt koitetaan sitten toipua samalla kun savua nousee niin keuhkoista, luottokortista, juomakäen sormen päästä kuin rukousnauhastakin. Suosittelen kyllä näitä miesten reissuja erittäin lämpimästi, joskin ehkä ensi kerralla itse yritän olla vaalipäivänä kotimaassa. Koska vapausaate on mulle puoluetta tärkeämpi asia, niin mä haluan erityisesti onnitella vaalien liberaaleja onnistujia kokoomuksesta, liberaalipuolueesta, piraattipuolueesta ja yllättäen jopa vihreistäkin meni läpi tai pääsi varasijalle pitkä liuta hyviä vapaasaatteen puolustajia ja hyviä ajattelijoita. Hatunnosto heille ja tsemppiä tästä eteenpäinkin työvapaan puolesta, kun on jatkuvaa taistelua. Mun oma tulos oli 345 ääntä Espoosta ja 6 varasia kokoomuksen listalta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että valtuutetun paikkaa olisi tarvinnut vain 28 ääntä lisää. Hetkellisesti käväsi jo mielessä, että seuraavissa vaaleissa mä tajankin palata tuonne soppatykin kulmalle päivystään niiden puuttuvien äänien kalastelemiseksi, mutta annetaan sen ajatuksen nyt vielä hautua hetken aikaa. Seuraaviin vaaleihin mulla on kuitenkin jo muutamia uusia ideoita, joilla näkyvyyttä sekä äänisallistaa saahan takulla kasvatettua mun periaatteita myymättä. Monelle varasia saattaa kuulostaa pettymykseltä, mutta sitä se ei missään nimessä ole. Varavaltuutettuna mä oon seuraavalla valtuustokaudella osa Espoon kokoomuksen valtuustoryhmää ja todennäköisesti osallistun valtuuston kokouksiin satunnaisesti sekä istun jossain lautakunnassa ohjaamassa kunnan päätöksentekoa. Varaedustajakin on siis ihan olennainen osa kunnan tai kaupungin päätöksentekokoneistoa. Nykyisellä kampanjametodilla ja nolla budjetilla 345 ääntä on tolokuttoman kova suoritus, kun otetaan huomioon kilpakumppanien satsaukset, mun puolueen vaihtuminen piraateista kokoomuksen viime vaalien jälkeen sekä se, että samoista äänistä taisteli huomattavasti useampi ehokas kuin eduskuntavaalien aikaa. Altavastaja-asemasta huolimatta Espoosta saadu äänimäärän kasvaminen parilla kymmenellä prosentilla on meikän mielestä semmonen tulos, jota kyllä toivoin, mutta jonka puolesta en olisi välttämättä uskaltanut lyödä vetua. Tästä äärimmäisen hyvästä tuloksesta iso kiitos kuuluu tietysti kaikille teille, jotka olette jakanut mun videoita ja kirjoituksia netissä, puhunut mun puolesta julkisesti ja suositelleet toisille ihmisille, kritisoineet, haastaneet, kehuneet ja jopa äänestäneetkin meikäläistä. Tärkeintä tässä tuloksessa ainakin mulle on se, että se todistaa, että politiikassa voi päästä pitkälle epätyypillisilläkin keinoilla, kuten itse avoimesti haastamalla, antautumalla ennakkoluulottomasti julkiseen keskusteluun, kampanjoimalla ilmaa isoja budjetteja ja keskittymällä somekampanjointiin. Tämä konseptin vahvistava vaalitulos antaa mulle, mutta toivottavasti myös eri mun teemoista, periaatteista ja vapausaatteista kiinnostuneille äänestäjille luottamusta siihen, että ääni mulle ei missään tapauksessa ole hukkaa heitetty ääni, vaan päinvastoin kannanotto terveemmän poliittisen kulttuurin puolesta. Tämä vaalitulos vahvisti myös sen, että seuraavissa vaaleissa meikäläisen läpimeno on entistä todennäköisempää kunhan poliittista työtä jatketaan tasaisen tappavaan tahtiin. Ja vielä kerran, mitä lämpimimmät kiitokset teille kaikille tässä seikkailussa mukana olleille. Vasta ensimmäinen kappale tästä keskeeräisestä tarinasta on nyt kirjoitettu ja lisää seuraa aivan takuu varmasti. Tämän kampanjan päätteeksi mä tajan piettää pienen tauon kuitenkin videoiden teosta ja blogaamisesta ja omistan nyt tovi enemmän aikaa mun omalle perheelle, joka on myös joutunut tekemään uhrauksia meikäläisen poliittisten intohimojen takia. Kuitenkin, mä palaan uusien videoiden ja poliittisen kommentoinnin merkeissä ehkä muutamien viikkojen kuluttua. Ja koitan miettiä, että olisiko sieltä varavaltuutetun työstä mahdollista saada semmoista mielekästä videoraportointia aikaiseksi. Siihen asti pitäköhän lippu korkealla ja vapaa mielessä. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro.